welcome back to our YouTube channel तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु it's me Simon Rai founder of Simon zone online internet business platform so हामीले यो सिरिजबाट चाहिँ स्पेसियल्ली नयाँ कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ टेस्ट दिँदैछौँ तपाईँहरू यदि पहिलोपटक हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि तपाईँहरूले हिट गर्न नबिर्सिनु होला सो स्पेसियल्ली हामीले एसबिसी प्लेटफर्मबाट विभिन्न किसिमको स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले दिँदै आएका छौँ र त्यो विषयमा मैले हरेक च्याप्टर तपाईँहरूको लागि म युट्युब प्लेटफर्म्सबाट पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ सहज र धेरै बेनिफिसियल कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई अवश्य अपकमिङ डेजहरूमा दिँदै जाने नै छु र मैले केही सिरिजहरू केही च्याप्टर्सहरू तपाईँहरूलाई यो युट्युब च्यानलमा छोडेको छु मलाई लाग्छ तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले एकचोटि च्यानललाई रिभिजिट गर्नुभयो भने केही न केही नयाँ कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नेछु अबको अपकमिङ डेजमा मैले म लगायत हाम्रो टिमले चाहिँ यो प्लानिङ गरेका छौँ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ तपाईँहरूको चाहिँ इन्कम स्ट्रिम्सहरू एक्सपान्ड गर्न सक्ने बाटोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी दिनेछौँ त्यो गाइडेन्स चाहिँ हामी दिनेछौँ र त्यसको लागि हामीले धेरैजना साथीहरूले क्रिप्टो करेन्सी लगायतको यो कुराहरूको पनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मार्केटमा ल्याउनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ अवश्य पनि म तपाईँहरूलाई यो मेटाभर्स एनएफटी लगायत चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी यो सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो च्यानलको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै जानेछु यो च्यानलमा स्पेसियल्ली तपाईँलाई म यो सेयर गर्न गइराखेको छु अबको सिरिजमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल एप माइनिङ क्रिप्टोजहरू कुन कुन छन् बेस्ट एप्सहरू होइन कुन कुनबाट तपाईँले चाहिँ माइनिङ गर्दा चाहिँ राम्रो छ अथवा यसको फ्युचर स्कोप के छ म त्यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्न गइराखेको छु सो लगातार रूपमा म तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै जानेछु आजको यो फर्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ पिआई नेटवर्क राइट सो धेरैले सुन्नुभएको पनि होला तपाईँहरूको करिबन दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडिदेखि यो चलि चल्दै आइराखेको चाहिँ एप हो सो यो विषयमा आज हामी स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले यसको चाहिँ रेजिस्टर गर्ने कसरी यसलाई माइनिङ गर्ने कति तपाईँको चाहिँ माइनिङ आउँछ यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु पिआई माइनिङको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ लास्ट टाइम म मैले चाहिँ पोस्ट गर्दाखेरि धेरैजनाले तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो पिआई सम्बन्धी चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि सो हामी पिआईको विषयमा एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ हामी डाइरेक्ट मोबाइल एप एपतर्फ म तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु okay so let's jump into our chapter now so तपाईँहरूलाई चाहिँ पिआई नेटवर्क माइनिङको लागि चाहिँ सबभन्दा तपाईँहरू फर्स्टमा चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोस् राइट प्ले स्टोरमा तपाईँहरू गइसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ टाइप गर्नुहोस् पिआई नेटवर्क राइट सो यो चाहिँ एप छ पिआई नेटवर्क भनेर तपाईँहरूले टाइप गर्नुहोस् यो आइसके पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ पिआई नेटवर्क यहाँ देखाउँछ र तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट इन्स्टलमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस् राइट सो तपाईँहरूको इन्स्टल हुँदैछ राइट सो यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई किन विशेष गरेर चाहिँ रिकमेन्ड गर्दैछु भने यसको राम्रो छ धेरै राम्रो छ मार्केटमा यसको अपडेटेड राइट सो यसको सोसल मिडियाहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यिनीहरूले चाहिँ राम्रो अपडेट दिइरहेको छ र यो टाइपको मोबाइल एप माइनिङहरू किन म तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु भने भोलिको दिनमा यदि राम्रोसँग चाहिँ यो प्रोग्राम यो प्रोजेक्ट चाहिँ सफल भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ फ्रीमा केही न केही माइनिङ पाइराखेको हुन्छ केही न केही डलर पाइराखेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि यो गरेको तपाईँहरूले राम्रो सो अब तपाईँको इन्स्टल भइसके पछाडि ओपन गर्नुहोस् राइट सो ओपन गरिसके पछाडि अब तपाईँहरू चाहिँ जानुहोस् कन्टिन्यू कन्टिन्यू विथ नम्बर भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र कन्टिन्यू विथ नम्बर भन्ने अप्सनमा गइसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ नेपाल चुज गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँको युनाइटेड स्टेट छ यसलाई तपाईँले चाहिँ नेपाल भनेर चुज गर्नु पऱ्यो र त्यस पछाडि न तपाईँले चाहिँ नम्बर नम्बर हान्नु पऱ्यो त्यस पछाडि तपाईँले नम्बर हान्नु पऱ्यो है nine eight one eight seven zero two zero two seven right go गरिदिनुहोस् जब तपाईँले नम्बर हाल्नुहुन्छ गो गरिदिनुहोस् र त्यस पछाडि आउँछ बिस्तारै र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड यहाँ चाहिँ एकदम सेफली आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस् होइन जस्तो म एउटा पासवर्ड राख्छु तपाईँहरूले आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस् है राख्नुहोस् त्यस पछाडि सबमिट गर्नुहोस् तपाईँहरूको दुईवटा एउटै एउटैको चाहिँ नाम हुनु पऱ्यो होइन तपाईँको चाहिँ पासवर्ड एउटै सेटअप हुनु पऱ्यो र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ नाम हाल्नु पऱ्यो मैले तपाईँहरूलाई यो डेमोको लागि देखाउँदैछु है सो आफ्नो रियल नाम माथि हाल्नु होला तपाईँहरूले राइट सो यो रियल नाम हाल्नु होला त्यस पछाडि यहाँ तपाईँको चाहिँ युजर चुज योर युजर भनेको छ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो युजर भोलि पर्सि तपाईँहरूले जस्तोहरूलाई रिकमेन्ड गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ वान वान पाई तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा आफ्नो युजर एउटा चाहिँ युजर नेम सजिलो तपाईँहरूले चाहिँ टाइप गर्नुहोस् होइन यो टाइप गर्नुहोस् यसरी एउटा सजिलो जस्तो यो क्यान्सर टेन मेरो चाहिँ साइमन टेन छ म अहिले तपाईँहरूलाई देखाउँछु पनि सब्मिट गर्नुहोस् यसलाई र अलिकति यो अलरेडी टेकन भने छ सो राइट थप्दिउँ है त सो सब्मिट गर्नुहोस् यसरी अब यो स्टेयर्स देखाएको छ तपाईँहरूले यसलाई भेरिफाइड गर्नुहोस् होइन यसरी भेरिफाइड गरिसके पछाडि अब इन्भाइटेसन कोड तपाईँहरूलाई यो इन्भाइटेसन कोड म मुनि राखिदिएको हुन्छु र तपाईँहरू यदि चाहिँ मेरो थ्रुबाट पाइ माइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मुनि पाउनुहुन्छ यो इन्भाइटेसन कोड तपाईँको चाहिँ एकदम सिम्पल छ मेरो साइमोन राई टेन तपाईँहरूले हान्नुभयो भने साइमोन राई टेन हान्नुहोस् राइट सो अघि जुन तपाईँले चाहिँ काम गर्नुभयो होइन फर्स्टदेखि तपाईँले इन्स्टल गर्नुभयो त्यस पछाडि आफ्नो नाम हाल्नुभयो पासपोर्ट सब्मिट गर्नुभयो पासपोर्ट सब्मिट गरिसके पछाडि आफ्नो तपाईँको चाहिँ रिफरल कोड तपाईँले राख्नुभयो प्लस अब चाहिँ इन्भाइटेड कोड माग्छ मैले पनि अरूबाट गरेको छु होइन इन्भाइटेसन कोड लिएर सो तपाईँले यो Simon Rai ten invitation code लिएर तपाईँले गर्नुभयो भने वान पाई तपाईँले पाउनुहुन्छ सबमिट गर्नुहोस् राइट सो यसरी सबमिट गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ भनेको छ welcome to Pi new crypto currency you can earn mine with this apps भनेर भनेको छ एकदम सिम्पल छ तपाईँहरूले गेट स्टार्टेड गर्नुहोस् गेट स्टार्टेड गरिसके पछाडि अब तपाईँको माइनिङ सुरु हुन्छ है त अबको एभ्री चौबिस घन्टामा होइन ट्वेन्टी फोर आवरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ है तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड टू थ्री यसरी चाहिँ टाइम सुरु हुन्छ स्टोर गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गर्नुहोस् भ्यू प्रोफाइल गर्नुहोस् तपाईँको चार सेकेन्ड सुरु भएको छ राइट सो यो एकदम सिम्पल माइनिङ एप छ यो धेरै नै यसको विषयमा म तपाईँहरूलाई अपडेट पनि धेरै नै ल्याएर आउनेछु राइट यहाँ तपाईँको च्याट सिस्टमहरू छ होइन सो धेरै कुराहरू छ यहाँभित्र तपाईँहरूले मजाले यसलाई आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले इन्भाइटेसन पनि पठाउन सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको यहाँभित्र टिम सबै कुराहरू तपाईँको देखाउँछ पनि राइट र चाहिँ यो एकदम राम्रो छ यहाँ तपाईँको चाहिँ पाइले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू पनि ल्याउँदैछ राइट सो यहाँ मुनिपट्टि भनेको छ welcome to Pi crypto mine your phone and you have question डिक्वेन्ट Pi a Q comment tapping this you can अब यो उनीहरूको केही इभेन्ट्सहरू आउँदैछ तपाईँको चाहिँ थर्टिन डेज मात्र पनि बाँकी छ सो कुनै पनि च्याट सपोर्ट तपाईँले लिनु पऱ्यो भने यहाँबाट च्याट सपोर्टको सिस्टम पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट सजिलो छ त्यस पछाडि तपाईँले कन्ट्री तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ माथिबाट तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो त्यस पछाडि तपाईँहरू यतापट्टि यो साइडमा क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै छ तपाईँहरू आफैले चाहिँ यो हेर्नु पनि होला म तपाईँहरूलाई भएसम्म अर्को भिडियोमा कभर पनि गर्नेछु राइट यो होमको माइनेटको विषयमा पिआई ब्राउजको विषयमा अनपिआईको विषयमा राइट सबै कुरा तपाईँहरूलाई अपडेट पनि दिँदै जानेछु सो यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्पेसियल्ली कसरी mobile app mobile app crypto मध्ये माइनिङ मध्ये मलाई मैले तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्ने एउटा यो छ र म तपाईँहरूलाई अन्य नेक्स्ट नेक्स्ट मोबाइल माइनिङ एपहरू रिकमेन्ड गर्दै जानेछु यो च्यानलको थ्रुबाट सो आज चाहिँ तपाईँहरूले यो गर्नुभयो होला राइट सो मुनिपट्टि तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्भाइटेसन कोड छ है त तपाईँहरूले Simon right ten code use गर्नुहोला सो सो पिआई माइनिङको विषयमा तपाईँहरूले पक्कै पनि कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्ने कसरी रेजिस्टर गर्ने कसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी माइनिङ गर्ने त्यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला र तपाईँहरूले डेफिनेटली पनि मुनिपट्टि तपाईँको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा डिस्क्रिप्सनमा मैले चाहिँ तपाईँको प्रोमो कोड रिफरल कोड राखिदिएको छु तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ पिआई सम्बन्धी अर्को च्याप्टरमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ योभन्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट नेक्स्ट क्रिप्टो मोबाइल एपको विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिनेछु सो हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा भेट्नेछौँ त्यति जेलसम्मको लागि चाहिँ यो च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् हिट गर्नुहोस् ताकि नयाँ इन्फर्मेसन तपाईँहरूकोमा पहिलोचोटि चाहिँ पुगोस् थ्याङ्क यू सो मच